subscribe. Halo Sobat Otomania, masih dari acara customasi Yamaha Ini adalah modifikasi Yamaha NMAX Yang sangat unik ya dan hedon tentunya kita bisa lihat ada Sokohlin di sana ada kaliper Brembo ada juga part-part karbon jok custom spion jalu gas spontan domino ini warnanya birunya unik sob dan mengkilat ban Bridgestone Pro Kit Oh ya, ada beberapa video modifikasi NMAX sebelumnya silahkan dicek di channel ini sob dan masih juga ada beberapa nantinya ya tunggu saja video lainnya juga menggunakan knalpot R9 dan di depan juga remnya Brembo sob jadi kalau ditaksir biaya keseluruhan mungkin dapat NMAX baru ini bisa lebih mungkin buat sobat yang kenal ownernya atau mungkin ownernya sendiri yang nonton kalau boleh saya review lebih detail tolong di komentar soalnya di sini kan waktunya terbatas di samping itu juga tempatnya juga mepet-mepet ya Terima kasih atas waktunya buat sobat yang belum subscribe klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.